кто это мог быть? Похоже, это Тёма наконец-то решил завести нового друга. Я надеюсь, что вы поддержите дольше, чем остальные, или Йома будет разочарован. Я не хочу ранить ее чувства. <laughs> Three, two, one, go! круче, чем кажешься, да? Есть только два человека, которые сделали. Но так далеко вы смотрите, они а из них. Би? Чего страшного, если ты не понимаешь? Тебе не нужно. Давай покончим с этим до того, как он проснется. Хорошо? Three, two, one, go! Bye. никуда не пойдешь. Не могу допустить снова. Сначала эта чертова девка, а теперь ты. Не только это, но теперь этот идиот также борется за ваше выживание. Давайте покончим с этим до того, как истина покинет это место. После того, как я закончу с тобой, я добавлю твою шляпу в свою коллекцию трофеев. Three, two, one, go!